嗯。 लता कहाँ गई थी भीड़ों के बाद कहाँ गए थे हम दीदम के बॉल पर कूद रहे थे हम